true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me. θα χρειαστούμε για το γλυκό μας 350 γραμμάρια φυστικό βούτυρο, όποια μάρκα και αν έχετε, ένα πακέτο petit περ μπισκότα, 350 γραμμάρια νουτέλα, κουβερτούρα γάλακτος 200 γραμμάρια, 40% ε, κακάο. Αυτά είναι τα υλικά μας, πάμε να φτιάξουμε τη συνταγή φίλες και φίλοι. Κόβουμε τη σοκολάτα μας σε κύβους και τη λιώνουμε σε μπεμαρί ή στο φούρνο μικρό κυμάτων σε χαμηλή θερμοκρασία. Τώρα θέλουμε να θρηματίσουμε τα μπισκότα στο blender μέχρι να μοιάζουν με άμμο. Τώρα δεν χωράει περισσότερο. Ε, θα κάνω την πρώτη δόση και μετά θα συνεχίσω με τη δεύτερη μέχρι να τελειώσει το πακέτο. Τώρα βάζουμε το φυστικό βούτυρο στο φούρνο μικροκυμάτων σε πολύ χαμηλή ε, θερμοκρασία να λιώσει ούτως ώστε να πάμε στο επόμενο στάδιο του γλυκού μας. Τώρα ρίχνουμε το λιωμένο φυστικό βούτυρο πάνω στα μπισκότα μας. Wow! Τώρα ανακατεύουμε πολύ καλά. Είδατε πόσα είναι. Σαν ζύμι, σαν ζυμαράκι, ωραίο. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να βάλουμε ζάχαρη, εκτός αν σας αρέσει το γλυκό σας, είναι πάρα πολύ γλυκό. <clears throat> γιατί η νοτέλα έχει ζάχαρη μέσα και η σοκολάτα. Και θέλω να σας πω και το φυστικό βούτυρο, αν πάτε ε, αναλυτικά στα συστατικά του, θα δείτε ότι έχει και ζάχαρη. Άρα είμαστε κομπλέ, δεν χρειάζεται επιπλέον. Τώρα θα αδειάσουμε το ζυμαράκι που έχουμε φτιάξει από μπισκότα και φυστικό βούτυρο μέσα σε ένα ταψί ή πυρέξ και αρχίζουμε να στρώσουμε το ζυμαράκι μας σιγά σιγά δεξιά και αριστερά και μετά θα το πάμε στο ψυγείο για μισή ώριτσα. Ερχόμαστε πάλι. σιγά. Έχουμε βάλει βουτυρό χαρτό από κάτω για να μας βοηθήσει. Έβαλα τώρα μεμβράνη ε, τροφίμων πάνω στο ζυμαράκι μου και προσπαθώ με απαλές κινήσεις να το ανοίξω μέσα στο πυρέξ. Θα το πάμε τώρα στο ψυγείο για μισή ωρίτσα. Τώρα λιώνουμε την οτέλα μας στο φούρνο μικροκυμάτων για ένα λεπτό σε κανονική ε, θερμοκρασία. Να το εγώ το βάλα στην κατάψυξη <laughs> για να πω την αλήθεια μου. Και τώρα θα ρίξω επάνω. Κοιτάξτε πως βγαίνει λοιπόν πολύ όμορφα από πάνω και είναι στρωμένη η βάση μας πάρα πολύ όμορφα λοιπόν τελειώσαμε για να πάει ομοιόμορφα σε όλο το ταψί μας <clears throat> λίγο να την λίγο να την ανακατέψουμε Και τώρα θα ρίξω ομοιόμορφα παντού. και τη στρώνουμε μέσα στο πάω στο ψυγείο και σε 10 λεπτά γυρνάμε πάλι. Ορίστε. Τώρα ανακατεύουμε τη σοκολάτα που λιώσαμε πολύ καλά και τη ρίχνουμε πάνω από τη νουτέλα μας. Και τώρα θα ρίξουμε τη λιωμένη σοκολάτα μας. και πολύ όμορφα γιατί είναι παγωμένη από κάτω η νοτέλα. Τώρα με απλό πυρούνι απλά στρώνω την επιφάνεια και δίνω σχήμα συγχρόνως. Με ένα μαχαίρι κόβουμε το γλυκό μας σε τετραγωνάκια μικρά. Το υλικό μας είναι έτοιμο, πρέπει πρώτα να παγώσει, θα το αφήσουμε στο ψυγείο για δύο ώρες και μετά θα το κόψουμε μπροστά σας. Να το δοκιμάσουμε και όλα. Θα το ξανακόψω τώρα πάρα πολύ νόστιμο. Καλά, δεν σας λέω τίποτα. Νιώθεις τη γεύση της νουτέλας από μέσα. Το μπισκότο που κάνει κριτς κράτς με γεύση φυστικό βούτυρο. Και από πάνω η σοκολάτα, δηλαδή τι να σας πω, είναι αριστούργημα. Φτιάξτε αυτό το γλυκό και θα με θυμηθείτε. Μην ξεχάσετε το like και το subscribe. Κάντε και ένα share, κάντε το καλό και πετάξτε το στο γυαλό. See you! Mary Poppins recipes.